Надоели вечные пьянки, грудастые шлюшки не веселят, достали охранники, деловые поездки не приносят достаточно денег, надоело, что марки обновляются каждый месяц. Выбросьте свои опасные мотоциклы, сожгите свои спорткары класса люкс, а также избавьтесь от ваших личных самолетов, сделанных из чистого золота стоимостью несколько десятков миллионов долларов, приобретите... Пикадор! Yeah! прямиком с завода, или возьмите поддержанную версию с пробегом дешевле. Теперь пришла пора найти свое уединение. Отправляйтесь в тихий городок на краю округа, Политобы и будьте уверены, Пикадор будет вам верен всегда. Он и от полиции уйдет, и от пули защитит. Покупайте чиваль Пикадор всего за 17 тысяч долларов у официального дилера чиваль на Адамс Эппл Бульвар.